首先，我们看一下礼拜一当天逢到的是乌兔太阳日，吉时落到了未时，也就是我们下午的一点到三点的这个时刻，这个时间是非常适合回到庙里去做还愿的。另外，我们来看一下礼拜二逢到的是我们的麒麟日，麒麟日对于男性的话更是好上加好，旺上加旺。在当天除了是董公选要的吉日之外，也是有文昌值日。 非常适合做出行、入学、入宅，也非常适合大家在当天这一天到有文武百官的庙宇，比如说祭拜文昌帝君或者是关圣帝君，对于你的考运甚至是学习上面都会是加分再加分。如果你是目前正在犹豫我要不要去游学，或者是我要不要去。 呃，学习什么东西，我们都可以在这一天做一个里程碑，为自己下一个定心丸。在这一天所做的决定，一般来讲都是很容易能够开花结果、有所成果的。好，再来，再让我们看一下，礼拜三是我们很多朋友会期待的一个特别的吉吉庆，它也就是我们中国的七夕。 在当天也逢到了道德腊，也是我们的地府度生会。在这一天呢，很多人呢会选择在这一天跟另一半出去约会，那让感情升温。那不过老师要特别再提醒一下，在这一天呢，尽可能呢，因为我们这一天有逢到游山虎，所以尽可能要多让女生一点。在当天呢，女生的脾气通常可能会比较娇、比较傲一点。 多礼让一点，可能会是比较好的，也能够让当天的约会能够顺利的画下一个美满的句点哦。好，再来下一个，是我们礼拜四，在礼拜四的部分的话，我们会逢到一个新的节气，也就是我们的立秋，会在凌晨的三点十三分进入这个新的节气。这新的节气呢，当天也逢到了当这个正红沙，因此老师会建议。 所有的红事、红字的部分，通书上的吉事，少取，避免在节前跟节后去做办理哦。再来，下一个是礼拜五，也就是逢到了月破大号。那我们都知道，如果逢到了大号的时候，也会代表是不管你做了什么，很容易会付诸如水，也因此不建议在当天做任何的安排。 以及交易，甚至是重大的决策、决定等等。再来礼拜六的部分，我们会逢到雾探病，因此如果你有需要去探访亲友的，尽可能我们可以前提前或者是缓一下，会是比较如意的。另外在礼拜天的部分，我们会逢到的是莫福。如果你忘记了老师之前的影片有提醒过大家，可以利用。 三伏日来帮自己做强健身心、补强自己的气的部分，也可以除病气。那末伏这一天呢，你也可以让自己呢加减的补强一下自己的那个气哈，让病气不要在下半年呢找上门来哦。好，接下来我们来看一下，在这个礼拜的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是我们属猪的朋友，第二名是我们属老虎的朋友，而第一名呢是我们属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一周呢，你们的运势呢，无论是在工作上，啊，或者是在跟人际方面，都会非常的如鱼得水，要什么得什么，想要有什么的资源跟协助，通通都会往你这边靠拢。但是相对的，请你务必要。 掌握好你手上所拥有的资源，好好的赶快把事情完整的做好，才是当下最重要的。因为后面接下来的运气呢，会有一点漂浮启动，所以在现阶段接了这个好运的时候，也就是我们要赶紧把事情做一个据点的时候。 再来，让我们来看一下个别生肖的运势在这一周的状况又是如何的。首先，让我们来看一下，第一个是属老鼠的朋友，在这一周，老师会建议你必须要好言相向。当周必须要注意天是天数是礼拜一。过去呢，属老鼠的朋友有的时候会比较急躁一点，所以在说话谈吐之间，很容易就会冒犯了上司，甚至是同事。 这时候，我建议你可能要用比较软的方式来表达你自己的意见，又或者是换另一种方式，比如说用反问句的方式，这样子或许比较能够得到别人的认同，也不会让自己常常呢，在提出方案之后就立刻被打了回枪。再来，属老鼠的朋友也要注意的部分是在本周比较容易会有歇财的部分，所以尽可能呢。 不要乱带太多的钱在身上。如果你有习惯性用虚拟的，比如说我们的那个，呃，都是用电话直接去刷付款的，那尽可能呢要减少这样的一个方式，因为你会无形之中呢，很多的钱就这么刷啦刷啦的刷出去了，并没有发现，其实你的电子钱包里面的金额其实已经快要见底了。有的时候。 这一个礼拜，我会建议你透过实际上的现金流放在身上，你才可以确保知道自己真正把钱都花到了哪里哦。再来，下一个生肖是我们属牛的朋友，这一周真的是充满生机的一周。对属牛的朋友而言，你会觉得你有好多想要做的事情，因此你会很积极的想要一个一个的去完成。这一周，老师会建议你要注意的天数是礼拜三。 如果你有想要做的事情，赶紧就去做吧。毕竟这一周你的运势也是挺旺盛的。那不要怕会耗你的钱财。如果你的钱财是放在学习方面的，或者是来让让自己呃补充自己的这个生活的，比如说让自己听一些音乐啊，或者是看多看一些书啊，娱乐让自己可以比较得到心灵上的一个。 层次的愉悦感的，那都是比较没有关系的哦。好，这方面的钱可以花的。好，那再来下一个生肖是我们属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在这一周比较需要做的是积极向上，有一点怠惰了哦。你可能呢，哎，上个礼拜觉得自己就是过得太安逸哦，又或者是有一些呢，会觉得是说，反正呢事情呢就是。 拖着拉着就让它过了，但是老师会建议你，可能要更积极的处理周边的事情，这样子呢，才不会让自己的生活呢，感觉非常的一成不变。有的时候是这样的，像你拍球的一个一个样子，如果你拍的很轻，它回弹的也是轻的。那我们的工作的态度也是一样，如果你很努力，那相对它也会有一定的一个回馈回来。 那这一股冲劲也可能可以让你越来越上去，好吗？所以属老虎的朋友不要再怠惰了，也不要浪费你的好运。再来，下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这一周，老师会建议你一定要多培养一下兴趣，并且要注意的天数呢，在这一周呢，是尽可能在周末的时候让自己有多一点的休息时间。培养兴趣是属兔子的朋友呢。 很想做的事情，但是也很容易呢，同时进行太多样了。老师会建议你做事情尽可能要专，所以有想要培养的东西、兴趣的方面，尽可能先择一去做就好了。等我们做好了，再来做下一个，不要因为觉得诶，好像这个时候错过了，会呃错过这个。 价格的优惠或是什么的，但是如果你的学习进度上没有办法跟上，或者是你让自己太疲于奔奔跑于不同的呃课程之间，反而会让你身心会更疲乏，更没有办法集中的去学成，好吗？好，再来下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友在这一周，老师会劝你必须要远离损友了。 有些人你觉得是好人，是来帮助你的人，可是实际上他们并不是这样子的，他们可能正在打着算盘，不晓得是想要算计你什么，所以请务必要去辨识这些人到底是图你什么，贪你什么。好，那属龙的朋友在这一周务必要注意的天数是星期一跟礼拜天哦。在用财的部分，属龙的朋友千万不要一拿到钱就直接把钱都花掉了，要做好当月的。 支出配置才是守住你的钱财的方式哦。下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友，老师会建议你在这个礼拜行动力务必要高一些，不要再非常的怠惰，而且呢，做事情有点就是让人觉得有点就是 <coughs> 像在沾酱油的这种感觉，那这样子会让上司对于你的执行力会持持疑心。 那部署呢？对于你的那个作风呢，也会挂上一个问号。所以属蛇的朋友，务必要让自己的行动力提升再提升，该执行的、该落实的都一个不能少。属蛇的朋友在这一周要注意的天数是礼拜二哦。下一个生肖是我们属马的朋友，在这一周，老师会建议你要抛开你的包袱了，不管是过去人家欠你的人情，或者是你欠欠人家的人情，都一样。 有的时候呢，要讨还讨的真不是时候，不见得呢，一定人情一定要还。有的时候放下这些你所谓你认为的人情，可能才可以让你再更上一一步。而且有的时候你所认为的人情，在别人的眼里，可能只是他当时的施语的小惠，他根本都没有要你去还。所以不要把这些都放在心头上，把它放在。 你做事的成效上面，那可能会更有所效果哦。属马的朋友在这一周要注意的天数是礼拜三。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友在这一周压力必须要好好的去做释放。你可以逗逗小动物，比如说猫啊、狗啊之类的，让你呢或是听听听一些轻音乐，让你的情绪呢可以达到一点的缓冲。 在这一周，你要注意的天数相对的是比较多的，除了礼拜二，还有礼拜三跟星期六。因此，老师会建议你在这一周要做任何的决定或是决策的话，尽可能呢都缓一下，到下个礼拜会是比较好的。毕竟在很烦的一个思绪下，要做正确的判断，并不是一件很容易的事情，你说对不对？另外，下一个生肖是我们属猴的朋友，属猴的朋友在这一周。 啊，老师会建议你要学会拒绝打扰。什么叫做拒绝打扰呢？也就是很多时候你会发现你在做事情的时候，会有很多的人前来跟你询问，啊，要意见，或者是说他们希望你协助、同旁帮忙。这时候，老师希望你要捻一下自己的重量到底在哪里？你该做的事情完成了吗？你有没有那个闲工夫去协助别人？ 先把自己的事情做好了，那也可以呢婉拒别人跟请他们先暂时不要打扰你，让你完成了，你才有这个绩效跟时间再去协助他们，这样子会比你同时进行两件事情要来得好一点。那我们属猴的朋友切记在这一周要注意的天数是礼拜四，还有出外的时候钱财不要露白哦。 下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友，老师会建议你在这一周要多一点的聆听，不要老是把别人的话当耳边风。有的时候，你的强势跟你所想要主导的虽然是一个趋势没有错，但是呢，有的时候这个趋势不见得是当下市场所能够接接受的，因此你可能要聆听一下队友他们的想法。 再来真正拓展你的业绩的着力点，才会是比较好的哦。属鸡的朋友在这一周也要特别留意一下亲子关系的互动，可能会比较生疏一点，所以有多一点的时间就尽量多陪陪孩子吧。这一周属鸡的朋友要注意的天数是星期六哦。好，下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友在这一周切记务必要多提高点效率。 不要老是呢把事情呢一拖再拖，然后或者是说，你就想说，哎，反正呢时间还没到，因为我的这个截止日还没到，然后就让自己呢，啊，用很慢的这个 tempo 呢去做这个工作。其实呢，你平常的的这个做事情的节奏是很快的，那为什么要在这个时候放慢呢？ 应该是赶紧把事情做完了，然后把多出来的时间再来做其他的事情，不是更好吗？这样才不会虚度光阴，好吗？属兔那个属狗的朋友呢，在这个礼拜要注意的天数是星期日。再来，最后一个生肖是我们属猪的朋友，在这一周老师会建议你急事缓办，很多事情会摊在属猪的朋友的眼前。老师希望你要很聪明的去做判断。 什么东西要先做，再急也要照原来的步调慢慢去做，因为急的话并不会把事情做好，很有可能粗心而出更大的错，需要再去擦屁股。所以记得在这一周不要急，而且越急越要缓办。好，那我们属猪的朋友在这一周要留意的天数是礼拜六。 财运的部分，你要切记不要都花在零食跟你的饮料上面喽。再来，让我们来看一下这一周的感情生利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属鸡的朋友，第二名是属牛的朋友，呃，第一名是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，又刚好逢到了七夕，在我们这一周。 因此，这三十个生肖的朋友是非常有利于你们去，就是告白，好，甚至是求婚。不过，更重要的是，你过去有没有好好铺梗？因为你不可能随便在路上随便就拉一个人告白嘛，对不对？好，所以是说呢，如果你过去呢就好好的去互相了解跟经营一段感情，在这一段时间的话。 让它有发苗了，那在在这一周，我们如果希望它能够开花成果，那就是必然有很大的机会的，那就请这三个生肖朋友好好把握喽。好，以上是我们本周的生肖运势周报，也请各位朋友多多包涵，老师的身体不是感冒了，所以声音不是非常的洪亮，请多看一下字幕喽，有需要。 订阅的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞，老师也会在第一时间回复大家的问相关问题。需要咨询的朋友，也可以在下方填写问卷，老师会在第一时间给您做回复。感谢您的收看，我是金玲老师，我们下次再见喽。